Palang araw naman sa inyo lahat. This is Mr. Wagyan. Sabi ng akin, do you want a big smile? Andito naman po tayo para mag-bandy with my family. So don't fail to watch. I'll be right back. Ay, picture ako sabi ko. Tayo na, ito na! Yeah. Uya kawana. Wah. Larga, ke ka kita ka. Video Sige na ate. Kaya ka na sa action mo ba? Ayun na lang kasi. Ayan. Oo, pati lang nila. Ito kayo naman kasi. kailangan talaga panuhin bago mag-start. Thank you. Thank you. যে কোনো চাষ করবো